Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet important en jazz, c'est le fait de travailler en battant les 2 et 4, les deuxième et quatrième temps de chaque mesure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est quelque chose qu'on fait très couramment en jazz la majorité des musiciens pensent que c'est comme ça qu'il faut travailler le jazz et que c'est préférable, même si certains musiciens pourtant euh, très connus, très renommés, disent que c'est plutôt sur les 1 et 3. Donc moi je me permettrai d'être un peu modéré dans cette vidéo et de vous dire que je pense que c'est préférable de travailler euh, en prenant les 2 et 4 comme référence, même s'il y a différents avis. Euh, en tout cas, je ne suis pas un extrémiste des, des 2 et 4. Battre les deuxième et quatrième temps de chaque mesure, avec un métronome ou avec un snap ou avec le pied, ça va nous permettre de prendre comme référence cet accent qu'on a sur les deuxième temps et quatrième temps de chaque mesure en jazz, qui est joué d'ailleurs par le batteur, par le charlet du batteur, avec ce son euh, régulier. il y en a même qui disent que c'est la clave du jazz, les 2 et 4. Et donc en fait, ça va nous permettre de, de prendre comme référence, ou de plutôt de ressentir ces accents sur les 2 et 4, comme un auditeur qui écoute du jazz le ressent, avec cet accent permanent qui fait qu'il y a un balancement entre les, temps 1 et 3, donc les temps plutôt euh, importants où on va commencer la mesure, et cette réponse des 2 et 4, donc un espèce de balancement régulier qui fait qui fait entre autres swinger cette musique. Comme c'est un exercice très difficile, je vais vous donner des conseils précis pour faire ça petit à petit et pour y arriver, sachant quand même c'est un exercice qui prend beaucoup de temps. Pour maîtriser ça, c'est l'histoire de quelques années de travail, hein. c'est pas, pas en 2-3 mois que vous arriverez à changer votre, référence rythmique. La première chose qu'on va faire, c'est de mettre un métronome sur ces 2 et 4 et de compter 1, 2, 3, 4. Déjà, c'est pas évident ça, donc on va, on va faire un snap sur tous les temps ou sur les 2 et 4 et on compte 1, 2, 3, 4 avec le métronome qui est sur les 2 et 4. Donc on met un métronome autour de 60-65 BPM pour que ce soit assez lent et que ça corresponde à 120, 130 BPM à peu près. Euh, on fait ça tout de suite. Donc là, je suis à 63 BPM. Ça, ce sont nos 2 et 4. Donc, 2, 4, 2, 4. Et après, on compte 1, 2, 3, 4 en gardant ces 2 et 4. Donc ça va faire 2, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Une fois que je, suis synchronisé, je me désynchronise et je refais l'exercice. 2, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. N'hésitez pas, lorsque vous êtes synchronisé sur les 2 et 4, à dire plus fort le 1, puisqu'en fait le 1, ça reste la référence du début de la mesure. 1, 2, 3, 4, 1, et dans l'exercice, ce qu'on va faire après, le 1, il va être, euh, il va rester, euh, enfin ça va être notre euh, référence, c'est toujours la référence rythmique en fait. Donc, je fais ça en disant le 1 un peu plus fort. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ce qui nous amène au deuxième exercice. Le deuxième exercice consiste à jouer des phrases extrêmement simple rythmiquement, vraiment très très simple, en commençant sur le premier temps de la mesure. On n'a qu'à prendre euh, si bémol majeur pour changer de Do majeur. Et on va faire des rythmes comme 1, 2, 3, 4, 2, 3, encore plus simple. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Avec le métronome. 2, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'essaie de jamais décrocher. Si je décroche, j'essaie de vite retrouver le 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Cet exercice que je viens de faire, cette seconde marche, elle est très difficile à passer, c'est quasiment le plus difficile en fait. Il faut s'habituer à avoir comme référence le 2 et 4 et faire des phrases très simples en pensant bien fort au 1. Ce que moi j'ai euh, pas mal fait et ce que je fais encore un peu, c'est que je bats avec le pied les 2 et 4 et avec la tête, je bouge un peu sur le 1 ou avec le corps, je fais un petit geste qui me fait bien ressentir le 1 de la mesure. Euh, un exercice un tout petit peu plus intéressant et un peu plus difficile, c'est de ne pas faire ça avec un métronome, mais avec le pied. Donc les 2 et 4 avec le pied, et on fait le même exercice. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Dans cette vidéo, je passe pas énormément de temps sur chaque étape, je pourrais, là je, fais, euh, je pourrais faire exprès de me décaler. Euh, si jamais ça arrive, arrêtez-vous, battez les 2 et 4, comptez 1, 2, 3, 4, et après vous repartez. Vous avez remarqué quand même que régulièrement ce que je fais, c'est entre mes phrases un peu compliquées, enfin c'est pas très compliqué, mais euh, je fais des choses très très simples et régulièrement je fais juste 1, donc ça déjà, ça prend plusieurs mois à être maîtrisé. En général, si vous êtes très doué, ça prendra peut-être quelques semaines ou quelques jours, mais c'est peu probable. Euh, l'étape d'après, c'est de faire la même chose, donc uniquement avec le pied sur les 2 et 4, en faisant des phrases un petit peu plus subtiles rythmiquement. En commençant pas forcément au début de la mesure, mais régulièrement, essayez de bien jouer sur le 1 de la mesure. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 자. fais ça, euh, quand vous regardez la vidéo pendant que j'improvise, n'hésitez pas à battre les 1, 2, 3, 1 pour vérifier que je ne me trompe pas. Alors l'étape finale, un exercice que moi je considère comme euh, faisant partie des plus difficiles et des, plus intéressants aussi pour bien maîtriser ces 2 et 4 et pour vous assurer que cette référence, elle est vraiment fortement ancrée en vous et que c'est naturel. ça, comme je vous l'ai dit, ça prendra probablement quelques années. Euh, c'est de, donc de faire des rythmes un peu subtils comme ce que j'ai fait, même encore plus subtil et aussi d'insister sur les 2 et 4 dans l'improvisation. Donc vous, allez faire 1, 2, 3, 4, 2, vous insistez en même temps que le pied qui bat du coup les 2 et 4 et pas les 1 et 3. Et ça, ça va être encore plus difficile à jouer. Ça peut paraître simple, mais en fait, c'est très difficile. Euh, je fais ça avec le pied et ensuite je fais ça avec le métronome à des tempi un petit peu plus élevés. 2 et 1, 2, 3, 4. Et même chose avec un métronome à peu près au même tempo. Je vais même faire cet exercice en suivant une grille. C'est un exercice que je développe pas dans cette vidéo, mais que je développe dans une autre vidéo qui est sur YouTube, qui est gratuite. Je vais faire sur la grille de There Will Never Be Another You, en mi bémol majeur. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4... Si vous connaissez cette grille, n'hésitez pas à jouer en même temps que moi qui fais le solo et vous vérifiez si je me décale pas et si je fais bien entendre les accords. À force de faire cet exercice, vous allez voir que les 2 et 4, ça va devenir naturel si vous insistez vraiment sur cet exercice. Au bout de 6 mois, 1 an, vous allez le faire un peu naturellement et à force, ça va devenir votre référence. Vous arriverez à battre les 2 et 4 et à jouer dessus aussi bien que les 1 et 3, puisqu'en général, c'est plutôt les 1 et 3 qu'on prend comme référence. Sachez aussi que sur les tempi très rapides, en général, c'est tellement rapide, donc euh, je parle de tempi à 300 BPM à peu près, c'est parfois préférable de battre les 1, uniquement le premier temps de la mesure, parce que si on bat les 2 et 4, euh, à force de faire ça, en fait, c'est tellement difficile qu'on se tend et on joue un petit peu moins détendu. On essaie vraiment de suivre les noirs et les croches, alors que si on fait juste... C'est un peu plus simple d'avoir une pulsation qui est un peu moins énervée euh, que les 2 et 4 à 300 BPM. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des conseils précis et qu'elle vous permettra de bien progresser dans cet exercice qui est assez fondamental en jazz, on peut dire. Ça aide pas mal à swinger et à phraser jazz en fait, en mettant les accents plutôt sur les contretemps et sur les 2 et 4. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur YouTube, à utiliser les playbacks que je, que je publie sur ma chaîne YouTube, ou à aller voir sur mon site Guitare Improvisation.